Spieler. Oder war. Lol, hast gerade gesehen, er hat seinen Kumpan geschlagen, aber auch dabei. Ja, der hackt. Ja. No, ich habe Angst vor ihm, hat mich geschlagen. Ich baue mich an meinen Tunnel. <laughs> ich hab Angst. Ich höre Dreier. Beschütz mich. Nein, oder? <laughs> Nein, ernsthaft? Ich hab Angst. Sag mir, wie viele Blöcke ist er von mir weg, war. Ich will ihm Blumen schenken. So. Wo? Oh. Jo, <laughs> haha, Alter. <laughs> Ich bin behindert. Angst vor dem. so, ich bin auf dem Bett. <laughs>